звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Здорово, братаны, и сегодня я буду делать обзор на такую прекрасную мадаму, как Вера Смысарева. Э, у нее просто прекрасные вокальные данные, ей надо на голос или на Евровидение. Если вы сейчас посмотрите это видео, я надеюсь, вы со мной согласитесь. Ну, потому что она очень классно поет, нереально. Мне очень понравилось, как она поет. Так что, да, у меня немножко поет, здесь прочитает, сорян, если что. Ну, короче, котами готовы? Ну, что поперли. Погнали. Готовы? Точно готовы? Ну, сначала поставь лайк и потом погнали. Поставил? Начинаем. Так, друзья, эта мадама сейчас будет петь кукушку. Приготовились? Если что, приготовьте рядом со столом свои затычки, если что вам что-то не понравится. Готовы? Погнали. Песен еще не написаны, сколько, скажи, кукушка, пропой городе мне жить или на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Твоя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, то дай мне огня. Друзья, вот сейчас, пожалуйста, уберите детей от экрана, потому что это полный пипец. Ну, братаны, я сейчас, конечно, не до конца понял, что это сейчас было. Я сам в шоке. Я охренел от такого поворота событий просто жесть. Мне стало страшно. Я обосрался. Но ну, друзья, если вы тоже обосрались, поставьте лайк. Подпишись на мой канал. Я буду очень вам благодарен. Но мы переходим к песне, которая называется «Пьяная солнце». Готовы? Если готовы, погнали. Я готов. Если ваши уши завянут, я не знаю. Погнали. Ну что, ребят, вот так выглядит канал этой мадамы. Э, вы тоже это вы видите? Э, я это вижу. Ребят, э, какого хера? А, ну, ну, окей, окей, я, я все понял, друзья. Ладно, мы переходим к видео, которое называется Слесарева. Погнали. Ребят, посмотрите на этот жесткий взгляд. Он так и говорит. Только попробуй поставь моему видосу дизлайк. Э, ну, окей, поставлю лайк. Ребят, мне кажется, она реально загипнотизировала своих подписчиков. Как у такого видоса может быть лайка больше, чем дизлайков? Э, окей, окей, окей. Без б, без б. Ладно, давайте смотреть видос вспышки и любовь без передышки Все начиналось, как невидный флирт А тебе, пусть без тебя мой мир Ты волшебный планеты Ты, ты из моей мечты о боже, какой скотина, а я ему родила сына. И я ему родила дочку И точка, и точка О боже, какая скотина Я ему родила сына Ребят, я надеюсь, у вас там кровь из ушей не поперла Я в этом очень надеюсь Иначе это пипец какой-то Вот у меня лично чуть не потекла Это полный трэш какой-то, я не знаю Как можно так фальшивить? Как? Зачем? Зачем можно так фальшивить? Зачем вообще так фальшивить? Я просто не понимаю таких людей. Но пипец, откуда? Откуда такие люди берутся, которые так фальшивят, спеваются над песнями? Да, мне эта песня все равно с самого начала не нравилась. Но зачем так фальшивить-то? Она ее еще говня не делает. Ладно, давайте смотреть дальше. Ребят, короче, я больше не хочу это смотреть, это полный трэш. Ребят, пожалуйста, поставьте лайк по этому видосу, у меня просто чуть кровь из ушей не потекла. Ребят, если вы хотите, чтобы у вас потекла кровь из ушей и понаслаждаться или поугарать, не знаю, я не угорал, у меня кровь из ушей текла, то просто наберите вот это вот, если что, я ссылочку кину в описании у нее больше, чем два канала, там два канала у нее. Я кину на, на первую и на вторую ссылку. Лучше на второй кину. На втором намного больше видосов. Вы поугараете. Ну что ж, друзья, зато мы разгадали секрет. Из этой семейки выйдет очень все хорошо. Пирамир актер, она певица. И то, и то говно, но, но вы понимаете, да? Пирамир в похожих каналах. Ребят, я еще кину ссылку на... Я кину ссылку вот на ее второй канал. Я могу зайти на него, но я подпишусь. Да, я подписался. Нет, я пишусь. И если хотите, чтобы у вас потекла кровь из ушей, заходите и смотрите. Ну чё, братишки, а на этом я закончу. А с вами был, как всегда, я, я, я, Элис. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. У нас еще будет очень клево других обзорчиков, видосов всяких. Ребята, надеюсь, вы вступите в нашу, так сказать, армию. Так называемую армию. Надеюсь, вы в нее вступите. И мы будем вместе, как бы все дружить. Ну ладно, друзья, с вами был я, Элис, уже сказал, подпишись, motherfucker. Не ленись. Please, please, please. Я тебя я вас всех люблю. Короче, пока-пока.